Γεια σα, ονομάζομαι Βάλια Κωνσταντινίδου, είμαι γεωπόνο και μέλο τη Πανελλήνιας Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, εν συντομία ΠΕΓΕΠ. Για όσου δεν γνωρίζουν, η ΠΕΓΕΠ είναι ένα φορέα που αποτελείται από επαγγελματίε που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα του πρασίνου, δηλαδή γεωπόνου, δασολόγου, αρχιτέκτονε τοπίου και γενικότερα όλου όσοι εμπλέκονται σε οποιαδήποτε φάση παραγωγή έργων πρασίνου. Σκοπό τη, πέρα από την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των μελών της είναι η ανάδειξη, η διατήρηση και η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των επιστημονικών της δράσεων, των εκπαιδευτικών της σεμιναρίων και γενικότερα μέσω της συνεργασίας με άλλους αντίστοιχους φορείς. Όπως θα δείτε και εσείς, σήμερα είμαστε στο λόφο του Λικαβητού, ε, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και όμορφα σημεία της Αθήνας, λόγω της εξαιρετικής του θέας, αλλά και για το γεγονός ότι αποτελεί ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου, ο οποίος διαθέτει μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας. Ο λόγο που βρισκόμαστε εδώ σήμερα είναι για να μιλήσουμε για τη βιοπικιλότητα, τη σημασία τη και το ρόλο τη στην κλιματική αλλαγή, με αφορμή τη συμμετοχή τη ΠΕΓΕΠ στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα για το έτος 2020. Εσείς θεωρείτε ότι γνωρίζετε αρκετά για τη βιοποικιλότητα και τη σημασία της στη διατήρηση της ζωής όπως τη ξέρουμε. Για να δούμε.